Привіт! Зараз дуже актуальною є тема донорства та добровільної здачі крові. І ми, волонтери ВМСІ Львова, вирішили пошукати інформацію, як і де можна здати кров. І водночас дати відповідь на всі запитання, які виникли в нас щодо цієї теми. Наші пошуки ми вирішили розпочати з інтернету. І перше посилання, яке з'явилося в нас на екрані, було пов'язане з донорством сперми, але зовсім не з кров'ю. Але нам все ж таки вдалося знайти адресу Львівського обласного центру служби крові. Зателефонувавши, ми домовились про час прийому. Нам також повідомили, що з собою потрібно мати паспорт і з вечора їсти легку їжу. Тож наступного ранку ми вирушили в центр служби крові. Ми особисто не змогли здати кров через недостатню вагу. Але ми знайшли іншого волонтера. Про всі деталі процедури ми вирішили запитати у Ігора Михайловича. Існує міф, що люди, у яких є татуювання, взагалі не можуть здавати кров, але цього не можна робити лише в перший рік після того, як зробив тату. Також, якщо ваша вага менше 55 кг, здати кров вам не вдасться. Також волонтерами не можуть бути люди, які хворіють венеричними захворюваннями. Факт про болісність цієї процедури ми також повинні спростувати. Процедура безболісна, провірено Василем. Дякуємо, що переглянули наше відео. Сподіваємось, ви долучитесь до нашої ініціативи, здасте кров і, можливо, врятуєте чиєсь життя. Ставте лайк, підписуйтесь на наш блог. і Якщо вам сподобалось відео, діліться з ним своїми друзями. Бувайте, Па-па!